yakatangwa namai vanonzi alice katsaka saka mai vava vanga vari munhu anga ari ega saka patazovajoina pandakaregera basi saka chipa taibika sadza chipavana vai tichivapota kana tikaona mari yesadza iyo ei todii pana vanonzi maiuza ndo vakanga vari chinhu ndovainyaga vatibetsera nevamwe vanga vari kudotswana vanga vachibhadhari arenti yakatiko zvino vakazokundikana e, ndinotenda vemurombo munhu nekuti vakandisvitsa pachidanho chandaa ndisingachatarisiri e, bhutsu dzine makalipa zvezvinhu zvinodhura kuwana saka kana usinawo stedy income kuti uzviwane haa zvikwanisiki saka vakandibvisa padanho chachakaoma kwazvo izvizvi upenyu hwangu hwanyore pakuti ndakugonawo kufamba hauchasurukirikeriuda kubva pakati point a to point b hazvina kunaka kuti uone vana vachingotambudzika iwe uchikwanisa kuvakwanisa kuvakudetsera unonge unongozipawo wako hwakanaka kuti ine ndabetserawo munhu mwana uyo akandinetsa kubva kare ini kuzobatsirwa nomurombo munhu ai achindipa cheya iyi